Polekia Chema Bruno uvádí animovaný film Vzestup a pád Benta. Čti Benta. Dobré ráno, Bencity! Tak víte, když jsem byl mladší, tak Santa Claus mě šikanoval. ha <laughs> proto vydávám toto prohlášení, že nebudou Vánoce, jednou pravždy. Mezitím tento malý skřítek otráví Bentovi nápoj. Hm. Tak, teďka když už mám svůj klobouk, můžu pojíst. tillsammans. mraky na mě se slali klavír a proto jim vyhlašuju válku. <laughs> Jupi, protože jsem mraky.